«Էկոմեդիա» լրագրողական ցանցի երիտասարդական թևը այցելեց Երևանի Կենդանաբանական այգի։ Վերջին շրջանում այգում նորից մեծ թվով կենդանիների անկումներ են նկատվել։ Այգու ներկայիս տնօրենի պաշտոնակատարը հրաժարվում է լրագրողներին բացատրել, թե ինչ է կատարվում այգում, քանի կենդանի է անկել և պատճառները որոնք են մի աչքանի Տնօրենի պաշտոնակատարը թույլ չի տվել պրոֆեսիոնալ նկարահանումներ անել լրագրողներին։ Այդ իսկ պատճառով մեր երիտասարդները սիրողական նկարահանումներ են կատարել որպես այցելու։ Այցի օրը կատվազգիների մոտ նկատեցինք ձկներ, սիկ տեսակի ձուկ էր, այսինքն քաղցրահամ ջրերի ձուկ, որը ըստ մեր փորձագետների կարող է վտանգավոր լինել կատվազգիների համար, հատկապես նրանց մոտ կարող են առաջանալ մակաբույծներ, երիկամային կամ այլ հիվանդություններ։ Այգու գրեթե բոլոր ցուցադրվող կենդանիները նիհար էին, հյուծված տեսք ունեին։ Հիմա տեսեք, որ առյուծին նույնպես տվել են սիկ տեսակի ձուկ, սակայն ոչ մեկ այդ ձուկը չէր ուտում։ Ըստ մեր փորձագետի, կենդանիները թերսնված են, քանի որ աշնան շրջանում, հատկապես օգոստոսից հոկտեմբեր ընկած հատվածում, կենդանիները չեն ստացել հավելյալ կերակուր, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ նրանց սննդով չեն զբաղվում մասնագետները: Մնացած ցուցադրվող կենդանիների մոտ նույնպես կեր չկար, ավելին, Բորենու մոտ ինչ-որ տոպրակ էր, որը նա շատ ախորժակով ուտում էր, թե ինչ տոպարակ էր դա, չհասկացանք, սա ըստ երևույթի էկոլոգիական նորամուծություն է։ Էկոմեդիայի երիտասարդ լրագրողները այցելեցին նաև փղին, նա ձմեռանոցում էր, խոտեր ուտում։ Այցելուներ այդ պահին չկային։ Խոտից բացի, ինչպես դուք հիմա տեսնում եք, այլ մթերք չկար, այսինքն ոչ միրգ, ոչ բանջարեղեն։ Այցելեցինք նաև ուխտին, Մի քանի օր առաջ տնօրինությունը ոստիկանություն էր հայտնել, թե փորձ է եղել թունավորել ուխտին և երկու կուլաններին։ Ուխտը կար, կուլանները չէին երևում։ Հիմա էլ գնանք արջերի մոտ, որոնք ինչպես նոր տնօրենի պաշտոնակատարն էր նախատեսել, այդպես էլ ձմեռվա քուն չեն մտել, իսկ ապակիները դեռևս երևի նախկիններից մնացել էին կեղտոտ, ոչինչ համարյա չէր երևում։ Տնորենի պաշտոնակատար Արևիկ Մկրտչյանը աշխատանքի էր ընդունվել դեռևս 2021 թվականի օգոստոսին։ Այդ օրվանից մի քանի տեսակ կենդանիներ են անկել։ Դրանց մեջ էին նաև սև անգղեր, սպիտակագլուխ անգղեր։ Թիվը մենք չենք կարող հստակեցնել, քանի որ, ինչպես սկզբում ասացինք, Արևիկ Մկրտչյանը կոնտակտի չի գնում լրագրողների հետ և հաշվետվություն չի տվել Երևանի կենդանաբանական այգու խորհրդի անդամներին: Իսկ թռչունների ազատ ավանդակում անգամ կերի հետք չկար և ենթադրել, որ իսկապես սովից են սատկել, մենք իրավունք ունենք: Այն, որ թռչունները սովից էին սատկել, հաստատեց նաև թռչունների խնամակալը, Նա ասաց, որ չի կարողանում լեզու գտնել նոր ղեկավարության հետ, նրանք իրեն ստիպում են, որպեսզի գիշատիչ կամ լեշակեր թռչուններին կերակրի կուտ (ձավարեղենով), կտերով կամ խոտով: Ըստ նրա, ավելի վաղ սատկել էր նաև մորուքավոր անգղը, սատկել էր նաև այն մորուքավոր անգղերից մեկը, որը նախկին տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի ժամանակ տեղափոխվել էր Ռուբեն Խաչատրյանի անձնական հիմնադրամի տարածք Ուռցաձորում։ Լրագրողների այցի պահին շատ ազատավանդակներ պարզապես դատարկ էին։ Մնացած կենդանիները նույնպես նիհար տեսք ունեին, լամաներն էին նիհար, եղնիկների մոտ կեր չկար։ Կենդանիներին կուշտ պահելու խնդիրը ամենևին էլ սուղմիջոցները չեն, քանի որ տարեկան պետական բյուջեից այգու համար հատկացվում է 300-ից 400 միլիոն դրամ, ինչը բավ է, որպեսզի կենդանիները սոված չմնան: Խնդիրը մարդկանց մեջ է: Տարիներով այգում կոնֆլիկտներ են ընթացել կենդանաբանների, խնամակալների միջև և տնօրենի: Նախկին տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի օրոք վերացան յոթ տարվա մեջ յոթանասուն տեսակի կենդանիներ, այժմ իր աջ ձեռքն է տնօրենի պաշտոնակատարը և նորից անկումներ են գրանցվում: Եվ նորից աշխատակիցներ են հեռացվում: Ոչ նոր, ոչ էլ հին տնօրենները չունեին կենդանաբանի մասնագիտացում, նրանց կարծիքով Հայաստանում չկան լավ մասնագետներ պրոֆեսիոնալ կենդանաբաններ, իբրև թե շուրջ բոլորը հանցագործներ են, այնպիսի հանցագործներ, օրինակ, որ բանանը կարող են ուտել, իսկ դրա համար, օրինակ, Արևիկ Մկրտչյանը կարող է հեռացնել խնամակալին։ Սակայն չէ որ կենթանները, օրինակ մենք սկսեցինք կատվազգիներից, սովոր են իրենց խնամակալներին եւ շատ դեպքերում սնունդը չեն ընդունում անծանոթ մարդկանցից։ Հին ու նոր տնօրենները անթաքույց ծիծաղում են իրենց «իսկ» ձեռքով հեռացված աշխատակիցների վրա, որոնք միտինգներ էին անում, բողոքում էին։ Նրանք երկուսն էլ այդպես էլ չհասկացան, թե ինչ է կոլեկտիվը կամ կոլեկտիվի ղեկավարը։ Առավել ևս նրանցից ոչ մեկը չհասկացավ, թե ինչու խնամակալը պետք է պայքարի ծեր և հիվանդ կենդանու համար և թույլ չտա, որ նրան ոչ պիտանի լինելու համար սատկացնեն կամ էվթանազիայի ենթարկեն: Նրանցից և ոչ մեկը այդպես էլ բաց և թափանցիկ չաշխատեց: Մնում է հուսալ, որ նրանցով մի օր, ի վերջո, իրավապահները կզբաղվեն, ուղիղ հարց կտան՝ ինչու է այդքան կենդանի անկել, ուր են գնացել գումարները, նորազատավանդակները ինչու են անորակ սարքվել և ինչպես է ստացվում, որ նախկին իշխանություններն էլ և նոր իշխանություններն էլ նրանց հովանավորել են, նորից տնօրեն են կարգել։